Thank you. ఇక్కడ ఉంది క్రాస్ ఉన్నాయి పట్టేసుకున్నాయి కొంచెం డిస్టర్బ్ అయింది వాక్ అయితే ये फ्लैश लॉक बॉडी का प्लेट इसका फ्लैश पॉइंट फाइव इंच ఇది అమ్మతో మీరు ఏమైనా టైట్ చేస్తారా అమ్మతో పట్టుకొని మిషన్ స్టార్ట్ చేసి టైట్ చేస్తారా పెట్టినేమన్నా అమ్మర్ పట్టుకొని అమ్మర్తో పెట్టిన పట్టుకొని మిషన్ స్టార్ట్ చేసి ఇట్లా రైట్ పని దాన్ని దాని ఫ్రూట్ పైన ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఎప్పుడైతే టైట్ ప్రెషర్ టైట్ ప్రెషర్ వస్తుందో పన్ను దీనికి టచ్ అవుతుంది పన్ను డ్యామేజ్ అవుతుంది దాన్ని పది ఇరవై లోపల పెట్టింది और लॉग इन इंजेक्शन का करा दो सुनिए फर्स्ट लॉग के करावे बोलते ये है लॉक बॉडी का कैविटी फ्लशिंग हो गया Okay.

पुराना वाला जो स्टैंड था अपने को यहाँ पर सेटिंग करने थोड़ा क्योंकि डोर थिकनेस पहले सेटिंग होता था डोर का फिटिंग करना होता था उसका डोर पर फिटिंग करना होता था कैसे बोला तो डायरेक्ट डोर पे लगा फिटिंग कर दो डोर चाहे पाँच भी हो तो भी फिटिंग हो जाता कोई कोई भी दिक्कत नहीं होता कि डोर का मोटा है तो भी काम और डॉग का थिकनेस कितना भी रहना फॉर एग्जाम्पल नीचे अगर कुछ डिजाइनिंग वगैरह अंदर मारो कुछ डिजाइनिंग वगैरह आके नीचे तीन इंच डोर ऊपर दो इंच तो फिर तीन इंच के हिसाब से यहाँ पर नीचे डेट होता या दो इंच के ऊपर से दो इंच के हिसाब से डेट हो जाता और डोर का थिकनेस का सेंटर अपने आप ये ले लेता ये अपग्रेडेड और ट्रेजर जी के आर सर्विसेज का इससे थोड़ा और भी काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया साइट पे जाने के बाद कम से कम एक टेक्नीशियन का स्किल को डिपेंड करते हुए थर्टी टू फोर्टी मिनट्स का टाइम लगता था जिक को सेट करने में साइड पे जाने के बाद अभी थ्री टू सिक्स मिनट्स के अंदर सेटिंग कंप्लीट जा रहा थोड़ा और बस सेटिंग करने का सेटिंग थोड़ा इतना देखना ये ऐसा आसानी से जो ऐसा भी रहना तो अल्यूमिनियम रहना तो जो भी रहना तो अगर स्क्रूज नहीं है तो कैविटी हो जाता अगर अल्यूमिनियम का टच कर गया बिट को तो बिट तो डैमेज हो जाता ठीक ये है हमारा नया स्टैंड नया जिक और इसका कॉस्ट है फोर्टीन थाउजेंड फाइव ये है ये दोनों स्टैंड से काम हो रहा था यहाँ साइड पे अभी हम करें सो स्टैंड यही है ठीक है एक तरफ से टाइट करो तो अपने आप से ये दोनों मूवमेंट होने लगते हैं जब हम टाइट कर रहे तो दोनों सेम पिच में आके मिलते हैं अगर लूज़ कर रहे तो दोनों सेम पिच में अलग होते हैं ऐसा पाँच इंच का डोर तक तक अपन कर सकते हैं तीन चार महीने में एक बार एक एक डोर तो भी मिलता है हमको पाँच का थिकनेस का तो उसको हम करने में दिक्कत हो रही थी अब हमारे को वो प्रॉब्लम नहीं है अगर का थिकनेस पाँच इंच भी है ना तो हमारा आदमी जाकर फिटिंग करके आ जाएगा नहीं स्टैंड से